שלום לא עליכם. האווירה, אה, אה, השולחן, האחדות, הזמירות, הפיוטים. אה, לבלות עם הילדים. אני מדליקה נרות של שבת, בשולחן סודר, שבת, הכל, הכל מסודר, כמו שצריך, כן, הילדים הילדים. אני בשבת, בשבילי זה הכי כיף, מנוחה. משפחה מתרכזים ביחד, אה, מפסיקים לעבוד, סוגרים את ה... סוגרים כל ה... קודם כל זה לשבת עם המשפחה, עם הילדים מסביב, לאכול מאכלים טעימים, שיעורי שבת, פרשת שבוע. אה, עונג כן. שבת ולשבת עם הילדים והבעל כמובן בשולחן שבת, ולשבת אה, אחרי החולדה, אה, אנחנו עושים כל מיני קינוחים ופיצוחים כמובן, עוגות, כל מיני דברים, יושבים ושרים, אומרים דברי תורה, ביחד כמובן, נשארים, פיוטים, הילדים אוהבים. והעונג הזה לשבת ופשוט ליהנות מהשבת, התחושה של השבת, מרגישים את זה, זה משהו ש... מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון.